الو ايه يا امير مساء الخير مساء الفل مساء الورد شو اخبارك تمام شو اخبارك حبيبي والله ما كتير منيح خير شو صار معك والله بتعرف انه ضغوطات الدراسة وهيك انه قربت الامتحانات عم بدرس بس عم اتعذب والله انه بدي رفقاتي جنبي طيب <coughs> المشكلة في عندي مشكلة صايرة مع مع بابا إيه. ايه ما عم يرضى إنه مثلا يجوا أصحابي لعندي لهون وبتعرف يعني دوام الجامعة يعني بالكثير للساعة 5 العصر وبيخلص فهذا الدوام فإذا طولت برا ما عم يضل وقت فمرات ما عم روح للجامعة مثلا فبدي أدرس بالبيت فأصحابي بدي جيبهم لعندي يعني صديقاتي إيه، فما ما عم يرضى قال لي ما في من الكلام وهيك والله ما بعرف يعني في اختلاف كتير كبير بيني وبينهم بالأمر يعني جيله بيختلف عن جيلي آه، كل شيء بيختلف هذا الزمن اختلف يعني تغير يعني صار في شيء اسمه مفهوم صداقة صار في شيء اسمه يعني مفهوم الأخوة بين الشاب والبنت حتى إذا ما كانوا من أم واحدة يعني اها اها طيب وشو صار بالضبط؟ شو حكيتوا آخر شيء؟ يعني شو بدك تعمل؟ قلت له بابا انه انا يعني هيك هيك انه صاير معي فانه بدي اصدقائي انه يجوا جنبي يعني اللي عندي لهون انه نستغل الوقت اكثر وهيك فما قال لي لا وما لا ومن الكلام قال لي هذا الشيء ما بيصير بعدين انت لا تنسى انه انت لحالك بالبيت وما لحالك من هالكلام ف ما مشى الحال فانا مدرس والله ما ما عم يطلع شيء معي يعني. طيب طيب هاي حالة كمان من ضمن الحالات الكتيرة اللي عم نعيشها وعم يعيشوها شبابنا بفترة المراهقة ما بينهم وما بين أهلهم والخلافات الثقافية أو الخلافات الفكرية اللي عم يحسوا فيها إنه أهلهم ما عم يفهموهم رح نحكي بهذا الموضوع أكثر بتفاصيله أكثر بحلقة يوم الجمعة من برنامج سهر الليالي تحياتي للكل برنامج سهر الليالي يأتيكم كل يوم جمعة الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا